geedkaasi inuu nasab uu yahay waxaad ku garanaysaa geedkaasi meegagu nadaafad badan ayuu leeyahay xinaha ku yaalla waddankayga saacaddaa iminka aynu joognaa baan sitaa oo uu ii yaallaa iminka oo halkaan saa ka soo gurtay innagoo khayraadkaa haysana khayraadkaa dabiiciga ilaahay nagu dhammaystay ayaa haddana waxaa nasiib darro ah inaynu debadda ka soo dhoofsanno geedka cillaanku waa geedka caleentiisa laga sameeyo xinnaha waxaannu dhulkeenna ugu yaallaa sida galoolka qudhaca ama sogsogta oo kale hase yeeshee kama faa'idaysanno iyada oo in badan oo bulshadeenna ka mid ihina ay ka warmoog yihiin inuu dhulkeenna geedkanu hodan ku yahay maxay haddaba tahay sababta aynu geedkan cillaanka ah oo dhulkeenna ka buuxa aynu haddana dibadaha ugala soo degno xinna samaysa oo ka taya liita lacag fara badanina ay sanad kasta inagaga baxdo waa arrintaynu ku eegi doonno barnaamijkeenna kan halkani waa tuulada boodaale waxay waqooyiga kaga beegan tahay magaalada hargeysa waa deegaan qurux badan oo ku yaalla buuralada u sii faroorta dhinaca gubanka bowdaale iyo deegaanada ka agdhowi waxay caan ku yihiin geedka cilaanka amaba xinnaha oo si dabiici ah dhulkan ugu yaala sidoo kale deegaanada waqooyiga hargeysa ilaa dhaadhaca xeebtu waxay ka mid yihiin meelaha farakutiriska ah ee ka nabad galay in xoolaha laga ooto dhulkii ay daaqi lahaayeen halkan dadka reer guraagihi si xor ah ayay xoolahooda u dejin karaan una daajin karaan degel kasta oo ay doonaan geedka cilaanku qiimo fara badan ayuu ugu fadhiyaa bulshadeenna waana geed lagu caseeyo jidhka siiba faraha gamcaha madaxa gadhka iyo wixii lamida mida geedkan waxaa aada looga isticmaalaa bariga qaaradda afrika waxaa kaloo si weyn looga isticmaalaa qaaradda eeshiya hase ahaatee baryahan dambe waxa uu si weyn ugu sii fidayaa dalalka reer galbeedka sida yurub iyo amerika dalkeennu waxa uu safka hore kaga jiraa meelaha laga ciseeyo geedka xinnaha geedkani waxa uu si gaara ugu sii badan yahay dhulka silsiladda buuraleda golis ee somalilan haddaba dadka ku nool deegaanada uu xidnuhu ka baxo ee miyiga somalilan sidee ayay u dareensan yihiin qiimaha uu geedkan cilaankihi leeyahay waa kan xasan aw axmed oo ka mid ah dadka deggan tuulada boodaale waxaan u dareensannahay geedkani inuu yahay cillaan cillaanku inuu yahay hidiyo dhaqan inuu wanaagsan yahay in lagu xidhnaysto uu nolosha jidhka iyo difaaca jidhka uu labadaba ka duwan yahay ayaanu yaqiinsannahay aad iyo aad ugu fiican yahay uu jidhkaaga qurxiyo uu wanaajiyo uu timahaaga soo saaro uu xuneeyo uu caseeyo ayaanu nagu shaqaysanahay geedkaa geedka xinuhu si weyn ayuu deegaanadan uga baxaa iyada oo siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto sida uu tilmaamayo ayaanle ismaaciil kaarshe oo ah hayr tuulaha tuulada boodaale waxay leedahay geedka dabeecigiisu ilaahay wuu ku beeray waana ku farabadan yahay meel aanu ku oolin ma jiro sida kayntaa kale ay dhulka ugu taallaabaa ilaahay ugu abuuray markaa dabadeed waa hodan ilaahay baana ku beeray dadka ku nool dhulka uu cillaanku ka baxo ayaa laga yaabaa in aanay daryeel badan siinin geedkan iyagoo mararka qaarkood xagafa marmarna xoolaha u garaaca ka bacdina markuu ingego xaab ahaan ku isticmaala maxaa taasi haddaba ugu wacan howlaha waanaanu heleelin haddaba maadaama u gaca qaadana in laga yaabo xoolihii u garacnoo neefkaygii ka qiima bata geedkii dee geedkina aqoon badanoo looma laha waxidnunbaa loo yaqaanaa ma ogtahay marka in geedka loo garacayo neefkii ka qaalisanay in laga yaaba dadka wixii waxgaradii way garanaya geedkan inuu faa'iido leeyahay laakiin dadka iska maatida ah ayaa xawayaanko kalaabaa ah xoolaha u jaraya dadka wixii iska aqoon gaaban laakiin wixii waxgaradii geedka manaafacaad leeyahay inaan waanu ayaan la istimaaciil oo ahaa haydh tuulaha tuulada boodaale marka uu xinno u baahdo ma magaalada ayuu ka soo iibsadaa ka dibadda laga keeno mise kaynta ku ag taalla ayuu garhka ku casaystaa marka uu u baahdo anigu kanun baan adeegsadaa dadkuna waxa kale ee dibadaha laga keenaabuu dadku bini'aadankana jeclaadaa laakiin isagoo dabeecigiisan haysto oo wuxuusan haystaa wuu moodaya waxaa dawooyinka lagu soo daray ninka halkale lagu soo daray inay ka wanaagsan baa la mooda annaga sabab dadkaygan waaweyn waxaanu ka jecelahay geedkaa waddanka ka baxay oonu ku xilnaysanaa haddii gagabootayna ku cabnaa haddii bidikeedana xoolaha ku dawaysanaa haddii bidikeedana dadka ku dawaynaa sahra saleebaan waa hooyo degan tuulada boodaale sahra iyada oo yar ayay hooyadeed ku barbaarisay isticmaalka xinaha dabiiciga ah ee dhulkeenna ka baxa haddaba intee ayay gaadhsiisan tahay aqoonta sahritan iyo muddadaasi ay u yeelatay isticmaalka geedkan ilaa goorma ayayse si shaksiyana usoo soo isticmaalaysay waxaa iigu horeysay anigoo toddoba jira ayay noo marin jirtay hooyadii markay engejisay tunto ayay noo marin jirtay madaxa xubnaha macaa wuxuu ka daweyahay jidhcunka waxaa la ydhaa ma garanaysa jirkaad caruurta marka isxoqdee eh, inagu nidhaa arajibay leediy wax caankaas oo kalea ayay ka dawaya jirhka ayay noo marin jirtay madaxay noo marin jirtay gacmahay noogu casayn jirtay marka waxaan hargeysa loo diranaya iminka tiindarka lagu daraye caruurta jirkeeda gubaya anigu ma aaminsani mana dirto kaa unba sidii hooyadii isticmaali jirta oo isticmaala caruurteeda u marsadaa aan soo gurtaa sahri caleyntii ay iminka un geedka ka soo goysay ayay hortayada ugu marisay baabacada ilmo yar oo ay dhashay mise markiiba waa casaan micnaha ereyga xinne amaba cidlaan xaggee ayuu ka soo jeedaa sidee ayaynu se u nahay waa kan axmed ibraahim cawaale oo ah khabiir dhinaca deegaanka ku takhasusay geedkan cillaanka ama siday soomaalidu badanaa u taqaano xinne waxaa laga yaabaa in maaragtay aanay inay isku mid yihiin baanay dadka badankooda aqoonin magacan xinna waa kelmad carabiya laakiinse geedka asal ahaan waxa weye waa soomaali waxa weeye dhulkeennu ku yaallaa cillaanna waa la yidhaahdaa haddii aynu maalan soo qaadno dumarku sitaadka markay qaadayaan marka ay maalan eh, aamina bintu wahab oo kale hooyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kale marka ay ka hadlayaan waay waxay yidhaahdaan umoy aamina maaragteen indha malaa'ig ley wa amranayd waa amranayd waa alfanayd waa ilka suubanayd afarta cukur bay casayd waa cillaamanayd micnihii waxa weeye maaragtay magacaa beryahan dambe unbuu magacaasi meesha ka baxayo oo uu magaranaysaa magacii xinnaha uu meesha ka saaray laakiinse cillaam waxa weye meelo badan oo imika dhulkeena buuralayda ya oo magaca cilaan la yidhaahdo waa jiraan dhirtuna aad iyo aad